აღმოჩენილი კითხულთ პროკურორთან უბრალოდ მიზეზის გამო რომ საქმეებზე რომელიც მიმდინარეობს დიდი სარამაქსაქია შეხებლობა ამიტომ მე მოიქცევი ესე როგორც ჩემი ფრაქცია მოიქცევა თავი პროკურორიც და დავრობის წევრებიც უნდა დადიოდნენ პარლამენტში თუ პოლიტიკური მოტივით პროკურორის მოსლაზე უნდა დაიდგას რაღაც სპექტაკლი და რაღაცა გასცეს კვალიფიციური პასუხები და არ იქნება სპექტაკლი. საჯარო სივრცეში უნდა გამოვიდეს თუ არა მთავარი პროკურორი, ან აღმასრულებელი ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი და კონდეს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, პარლამენტთან, ამას მივესალმები, რადგან ეს არის უბრალოდ ის ბალანსი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას. თუ შევნიშნე, რომ პროცესი პოლიტიკური კონტექსტში იხარშება და მხოლოდ და მხოლოდ ისახავს მიზნად კულების დაწერას პოლიტიკური დივიდენდების მიღებას, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მე ამ თამაში არავის არ აღვყვებ.